各位老友记，今朝我 T T 响京都时间朝头早十点半，即系你哋中原时间朝头早九点半钟，已经打咗个长途电话俾阿爷，因为今日中华民国一百零三年七月十三日礼拜日就系阿爷嘅八十八岁大寿，我 T T 响啦，祝阿爷寿神。 One good h a p p y birthday，生辰快乐，寿比南山。生辰快乐，寿比南山。